दिन खराब कर पहले सिर्फ सिंपल लिफ्टिंग करो उसके बाद एक्टिविटी हाँ सिंपली चैंड खुली म्यूजिक म्यूजिक सिंपली Oh, कर दे नहीं नहीं थोड़ा सा इधर यार क्या भैया एक्टिविटी लेकिन इनको दो गो लिप्सिंग है जो कि हाँ, हाँ। वहाँ से वहाँ जाएगी इसके बाद फिर मेरा एक्टिविटी रहेगा साइकिल को हटा देंगे क्या साइकिल रहेगा ना फ्रेम ठीक ए देवा तो हम मतलब पीछे सन मार क्या कि वहाँ सन वहाँ जाते कि नहीं अठने रहे अपना तो, तो हम लिपसिंग करना था जाए वहाँ बैठ जाओ

अरे घसा घसा कटी कटी घसा कटी कटी देख अरे एकड़ी घसा हमारा मैया कि हमारा बने से पहले तुम मैया কাজে কাজে মিঠো মিঠো রক্তে Bye bye bye. Gracias.